Aurretiko izen ematea egiteko sartzaitez gipuzkoa.eus/barra/gazteria webgunera jatsi bera eta bertan aurkituko duzu banerra. Hasiera horrian azalduta duzu nola egin aurretiko izen ematea. Internet bidez egin nahi baduzu jatsi bera eta bertan aurkituko duzu esteka. Plataformara iristean bi aukera dituzu erabiltzaile berria bazara, hau da, udaleku edo gazteoporraldietan parte hartzen duzun lehen aldia bada, erregistratu egin beharko duzu. Aldiz, beste urteren batean jada izen eman baduzu, erabilezazu email hori bera eta pasaitza. Gogoratu, pasaitza aztu baduzu, eskatu egin dezakezula eta zure emailera bidaliko zaizula pasaitz berria ezartzeko aukera. Behin plataformara sartuta, inskripzioak aukera sakatu eta ondoren talde berria. Kasu honetan, jada datu batzuk sartuta daudela ikusiko duzu, zure kasuan utxik azalduko da zati hau. Hemen zure umearen datuak sartu behar dituzu. nanagiria ez badu oraindik atalau utxik utzi ezazu. Urtea aukeratzeko egin klik bikoitza eta urte desberdinak azalduko zaizkizu. lagun elkarrekin badoaz, aita edo ama bakarrak beteko ditu denon datuak. Ume berriaren datuak gehitzeko sakatu berria aukera eta bete beste lagunen datuak. Aur guztien datuak bete ditugunean, urrengo pausoa zein txandatan parte hartuko duten aukeratzea izango da. Gogoratu, bost txanda desberdin aukeratu ditzakezula zerrendan lehenengo jarri duzun aukera izango da lehenesten duzuna. Hau da, zuentzako aukera honena dena lehenengo postuan jarriko duzue, eta azken aukera bosgarren zenbakian joango da. edo zein aldaketa egin nahi baduzu, aukera guztietan duzu ezabatu edo gora eta bera mugitzeko aukera. Behin datu guztiak beteta, eman izen ematea bukatu. Plataformak zure datuak kargatzeko egun bateko epea behar du, hau da, datuak bete dituzunetik urrengo egunerarte arte ezingo dituzte udalekuetako profesionalek datu horiek kontsultatu. Beraz, zalantzarik baduzu, itxaron gutxienez urrengo egunerarte arte kontsulta egiteko. Dena ondo joan baldin bada, aurretiko izen ematea amaitu eta berehala konfirmazio emeia iritsiko zaizu. Urrengo pausoa zozketa egunera itxarotea izango da. Hor jakingo duzu udaleku edo gazteoporraldiak programetan parte hartzeko plaza egokitu zaizuen. Zorte hon!